Բարև ձեզ։ Եկեք փորձենք հասկանալ, թե այս alert-ը երբ որ աշխատի, ինչ արդյունք կտա։ Առանց կոդը աշխատացնելու, ուղղակի կոդը ուսումնասիրելով։ Կարոչակեմ սա փորձեք անել ինքնուրույն, հետո շարունակեք նայել վիդեոն, որ իմ բացառությունը տեսնեք։ Okay, ուրեմն եկեք սկսենք։ Ինչ է ստեղ կատարվում։ Նախ եւ առաջ մենք ստեղծում ենք փոփոխական, ում անունը f է, որին վերագրում ենք մի հատ function, ստեղծում ենք function-ը, այս function-ը ինչպես տեսնում եք, վերցնում է մի հատ argument, մի հատ արժեք, վերագրում է այս փոփոխականի մեջ num, եւ սա ուրեմն մարմինն է մեր ֆունկցիայի, որը վեր, ինչ է անում, վերադարձնում է այդ տրված արժեքը, որին կոչել ենք num, անգամ 2 Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք այս f-ին կանչենք, չգիտեմ, 5-ով, 5-ը կգա կմտնի ստեղ, 5 անգամ 2 կլինի 10, այսինքն սրա արդյունքը կլինի 10, okay։ Լավ, էլ ինչ է կատարվում ուրեմն ստեղծում ենք երկրորդ փոփոխական x, որին վերագրում ենք մի հատ զանգված, հեսա զանգվածը, որի մեջ կա 1, 2, 3, 4, 5 արժեք, չէ, այսինքն իրա length-ը 5 է, բայց վերջին ինդեքսը իհարկե 4 է, քանի որ ասում ենք սա 0 ինդեքսում է, սա 1-ում է, սա 2-ում, սա 3-ում եւ սա 4-ում։ Կարծում եմ այդքանը པարզ է։ Okay, եկեք սկսենք լուծել։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ես կարաչակեմ, որ մենք այս ուրեմն ստե ինչա կատարում, function-ին f-ին մենք կանչում ենք 1-ով։ Եկեք բացենք, ինչ կլինի այդ այդ ժամանակ։ Ուրեմն մեկը կգնա կմտնի ստեղ, մեկ անգամ 2 եղավ 2, այսինքն սա կվերադառնի 2։ Պոպ։ F10, 10-ը գալիս է ստեղ, 10 անգամ 2 եղավ 20, հենց որ սա կդառնա 20։ Դուպ Հետո F7 սա կդառնա 14, սա կդառնա 18, սա կդառնա 40, սա կդառնա ուրեմն 24, բուպ, չէ, սա կդառնա 42, եթե չեմ սխալվում, ոնց որ մաթեմս օքեյ էր։ Okay, եկեք սկսենք ուրեմն հիմա հասկանալ ստեր ինչ է կատարվում։ Ուրեմն սկզբից x0 որն է x0-ն, դե x-ը էս էս array-ն է, չէ, զանգվածն է, 0-ն այսինքն վերադասնի առաջին արժեքը, որը սա է, okay, այսինքն այս object-ը կվերադասնի x0-ն, հետո ասում ենք get y, այսինքն այս object-ի y անունով արժեքն է մեզ պետք, որը կլինի այսա, okay, հետո այսինքն սա կմտնի ստեղ, ուպ, այսանց, Հետո, ուրեմն դրա մեկն ենք վերցնում, եթե դե սա 0-ն է, սա 1-ն է, ապա սա կվերադառնի 20, չէ՞։ Ահա։ Հետո, ուրեմն x3, okay, 3 3 ինդեքսն է մեզ պետք, սա եղավ 0, սա եղավ 1, սա եղավ 2, սա եղավ 3, այս սա, սա է, չէ՞ մեզ հետաշխրում։ Okay, դրա 0-ն է մեզ պետք, որը կվերադառնի այս ներքին array-ը, Եվ իր մեջի երկուսն է պետք, որը կվերադասնի 0, 1, 2, այս երկու արժեքը, այսինքն սա կդարնա բուպ, 2։ X2, դե եթե սա 1 է, կնեք, սա 0 ինդեքսն է, սա 1 ինդեքսն է, սա 2 ինդեքսն է, ահա, հեսա 20, այսինքն սա կդարնա 20, պապ, 20 x4, okay, ուրեմն սա 0-ներ, սա 1-ներ, սա 2-ներ, 3-ներ եւ 4։ Հետաքրքիր է։ Ստեղ f-ը, որը արժեք է, չէ, ինքը ֆունկցիա է։ Որպես արժեք մեր զանգվածի մեջ է f-ը։ Այսինքն սա f-ն է։ Պուպ։ Իսկ երբ որ f-ին կանչում ենք 5-ով, ինչ է լինում։ 5-ը գնում է մտնում է ստեղ բաժապարկում է 2-ով և դարնում է 10։ <clears throat> Okay, այսի ինչ է ստացվում, 20, 20, 40, 50, 52, այսինքն մեր արդյունքը պետքա որ լինի 52։ Okay, եկեք ստուգենք մեր, մեր գործը, հետ գնանք, աշխատացնենք, 52, ճիշտ ենք, <clears throat> հույսով եմ սա պարզ էր, Շուտով կհանդիպենք։ Առայժմ